Представьте себе кусочек черного хлеба, копченое сало, копченое мясо, и этот продукт из хрена. Да-да. Андрюха, это хреновуха. Все продукт с невероятной вкусоароматикой колоритной. Он же является превосходным профилактическим средством от простуды. Он же возбуждает невероятный аппетит. Я-то сейчас попробую, а вы попробуйте сделать.